co no. Dajemy Ci ten prezent, czy jak to, który dla nas ma największą wartość i chcemy, żeby, żeby Cię doprowadził tam do celu, gdzie y, chcesz dojechać i szczęśliwie. No i wierzmy w to, że... A ty już, ta, ty tu przekażesz. No, no przekażesz, no jak chcesz, chyba że sobie dla siebie Niech, zostawisz. No nie, musi to oddać. A co to jest? Dobrze, Co to jest? Co, co? krzyżyk. A to jest ten krzyżyk. Dobra, dziękuję bardzo.